Pero cuando es vas a No, tengo trabajo. Sobre las acusaciones que pesan en tu contra, ¿qué puedes decirnos? ¿Tú heriste a dos personas? No. No, ¿y por qué te acusan a ti en entonces? Ah, Dios, me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar, ¿tú me entiendes? Y cuando el seguridad le fue arriba, ahí fue que se dio el tiro y hay tipo tú sabes. yo no me voy a dejar matar, yo no, yo no lo desarmé, lo desarmó otra persona que andaba conmigo, otro compañero, porque ellos, eh, ellos, eran un coro, tú sabes. Yo, imagínate, esa gente raro, no, no sabe que, yo no sabía que era policía tampoco. no estábamos jugando una puerta y ahí fue que jaló hierro, ¿tú me entiendes? ¿La puerta de qué? De dinero y no quisieron pagar y pidieron ellos, se pusieron brutos porque sabían cómo, en, lo que ellos andaban. ¿Quiénes? Ellos, ellos, el policía y, y, los tigres con el que ellos andaban. ¿Por eso fue la Sí. qué ellos perdieron la puerta. Claro, yo esa pistola nunca la tuve en mi mano ¿Y por qué te yo, yo la tuve después yo se la mandé a ellos, porque yo se la quité al primo mío. Ya. ¿Y entonces, qué tienes tu que decirnos sobre eso? No, verdad? Claro, no puedo darme más Walter, estuvo se va No, para Tengo trabajo. Sobre las acusaciones que pesan en tu contra, ¿qué puedes decirnos? ¿Tú heriste a dos personas? No. No. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? Ah, Dios, me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar, ¿tú me entiendes? Y cuando el seguridad le fue arriba, ahí fue que se dio el tiro y ahí tipo tú sabes. yo no me voy a dejar matar, yo no, yo no lo desarmé, lo desarmó otra persona que andaba conmigo, otro compañero, porque ellos, eh, ellos, eran un coro, tú sabes. Yo, imagínate, esa gente raro, no, no sabe que, yo no sabía que era policía tampoco. ¿Tú no sabes que era policía? No, estábamos jugando una puerta y ahí fue que el hierro, ¿tú me entiendes? ¿Una puerta de qué? De dinero y no quisieron pagar y pidieron ellos, se pusieron brutos porque sabían en, lo que ellos andaban. ¿Quiénes? ¿Qué quieren? Ellos, ellos, el policía y, los tigres con el que ellos andaban. ¿Por eso fue la rica? Sí. Porque ellos perdieron la puerta. Claro, yo esa pistola nunca la tuve en mi mano. ¿Y por qué te yo, yo la tuve después, que yo se la mandé a ellos, porque ellos se la quité al primo mío. Ya. ¿Y entonces, qué tienes tú que decirnos sobre eso, ¿No, verdad? Sobre eso. Vale, no, no puedo más Sobre las acusaciones que pesan en tu contra, ¿qué puedes decirnos? ¿Tú heriste a dos personas? No. No. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? Ah, Dios, me acusan porque el tipo jaló la pistola y me quería matar, ¿tú me entiendes? Y cuando el seguridad le fue arriba, ahí fue que se dio el tiro y ahí tipo. Tú sabes. yo no me voy a dejar matar. Yo no, yo no lo desarmé, lo desarmó otra persona que andaba conmigo, otro compañero, porque ellos, eh, ellos, eran un coro, tú sabes. Yo, imagínate, esa gente rara, no, no sabe que, yo no sabía que era policía tampoco. no y estábamos jugando una puerta y ahí fue que jaló hierro, ¿tú me entiendes? ¿Una apuesta de qué? De dinero y no quisieron pagar y pidieron ellos, se pusieron brutos porque sabían cómo, en, en lo que ellos andaban.